Pone, mi est pretai. Buonamaterum a civi. Nun, ni povas commensi la moderna historion de computico per la punua vera computilo. Finum in castegna, per i 1946. Do, la ehm, moderna historia de computico estas comenzas comencillas post la dua mundito. No, tío, estas acronimo e estas electronica. no estas numerigilo no minaco estas por computilo, effettive, computer, nella la angla. tio jam estas por char ni mm, eh, vidas che non eh, estas tio grava problema. One refusas eh, plue usi la definita metafora de computilo kiel armilo. Kaj scias po privado numeri giro integrilo analisi analisilo tri sub di fino e kai vera grando difino, fino la computilo est uno che la muta ilo por computi ancora non est clara bone la um, ehm, uh, eh, cultura che sozia signifo de in cima devas rimarki che ENIAC estis preparita ecte 1943, do effective estas producto de la milito. Oni, ne oni, supposis, oni ne supposis che la milito finigi, finigiu en 1943. Do ili havis la producton, kai i ne plu havi signifon cha la situazio tutte changis <laughs> yes vi dita stare tio ex slaveo vi causa anche ora le do chi ni faro do per tiu gran giganta giganta mostra maschino il inizio si vede chi on fari do eh, eh, mi tira sgiata cioè tio essa vere giganta diciamo kai eh, essa sparita per uh, ecco mi termo vai voi kai ancora o uh, mil quinzen relaioi cefe la relaioi la est spola e eh, em, em la in forma la da teme do mi dica sti ancora est su exita la tecnologia sed la nuova tecnologia del termo valido per chi ho odio ogni parola in già spica e di grava parte in ehm, cutime oni distingas ecte una la generazio de computilo e giuste base della tecnologia per chiu ili estas paritari generazio uh, de computilo e basicia su spermo valgo. Tio esas verta anca punto por la historia de computico. Sed ancora mi havas mixita in forma. No. Cio estis la construitoi? Uh, Cai mi diras construitoi, cia iri fisiche construis la, la, la, la machina in me. Toca, ini Eckert e Moshi eble non si vede kai fisiche giuste construis kio signifas che vi ne povas vere in programmi moderne ti un maschino qual programmi ti u i devas mal fermilan scatolon e la maschino changi la cablo in changi la termo valvoi kai poste re exalti la tuto tio postulis oro in laboro do programmi en per eniac signifas programmi fisiche la macchina changi la aspetto de la macchina kai alia punto grava estas la temperatura i parola spritermo valvoi samke grandai uh, ampoloi, oni povas diri, che ili va, estas ege La temperatura nella chambro uh, atingis la nivelo de, che, che foi di 40 gradoi, Celsius gradoi, che è presco nel che ti vedi sulla unua grande problema. Che um, ofte virino mi devas cioè essi svirino più fisiche faris la lavoro di Shanzhou con il lunghi svirino per fare Dio cioè por, por uh, almeno uno di Ardeco l'anno computer signifas uh, um, computistino virino chiu faras la computato ne estas machino fatte por indichi machinon e dum la tuta indepe iaroi, e la angla, oni devas diri computing machine computa machine, machine più computas o tio anca es as interesse, ci ne, char es eh, un grande shangur cae eh, rimarco che tio afero che com computa, eh, computer estas computa e como esas effettive essa tradizia mi vidi se era tutta fra historia de estas copu estas homo che copu per abaco che computis per algoritmo e essa professio computato ne essa vera macchina ancora e che tio es la lasta lasta momento e io mi vida sa ancora per tio pens mania tio metafora poste shangles se per dum la tutta i decai ancora ancora questa stiu metodo do uh, eh, chi ho ehm, o casas chi mi parlas varman medion en chambro alvena sratoi kai cimoi ciò vi sia schiesa cimo insecto yes io simile la nigra Cae de tiu eh, tiam tiui vestoi, eh, bestoi insectoi eh, mangis la electron connecto Cae do per tutto la eniac paneas i devas malshalti teniri kai forigi la cimoi kai kia maniera oni diras forigi la cimoi in angla debak ciò <laughs> vi comprenas nun de tio de tio esprimo che es jargona de che kai homo in la tutta mondo effettive almeno era una forma di jargona kai nun ni ni multa e homo ne consia che es reala afero es vera il simo che devas ascolini No, eh, perché come chi una essa pratica e di forma di che affero e parte significa eh, era forigo en codo en programma di bacio in collo testo diversa. Kai anche io stesso subisce interesse. Kai giusto la da un nuovo problema è si la vanno Do di eh, vidas che giusto è tio che anche ho di tio feo di porti avi generale di Marco eh? la tuta historio de informatico estas voio al abstractezo. Vi havas computa i pomoi, poste vi havas computa e machinoi, poste ancora vi havas computa con software, che sa ancora più abstracta. Vi havas concrete cimoi, poste vi havas abstracta e cimoi. Ni havis concreta automatoi, nun ni havas abstracta automatoi. La tuta voio de informatico estas al abstractezo. Bene, io estis per uh, eh, mia uh, e mia. Se uh, tu vi rimarcas io un grave però. Ne shine bona, buona computilo effettive. Ni iam eh, vi hecai che kai comput machine in vivo una La la uh, designa vi punto. Esempio che de Conrad la Suse. Do. Se chi chi tio? Cioè vi dias che uh, uso mano e uh, entivo e estis havis multo eh, investis multo in budgeton sed ne ne tro planis effettive kai do ini havis uh, multan pri la teoria flanco e la teoria resultoi kai uno kiu esas tiu tiu usonamo uh, kiu venas de Europo non hemo legis John von Neumann denove, li estis la homo kiu uh, successas uh, enigi la Europa in resultoi alla usonano, cia li estis parto della resultoi. Gis la tedeca e li occupigis per ehm, Gis 1930, se li buone memoria, gis la conferenza in Königsberg, li occupigis giuste pri logico, logico e matematico. Cai poste li comprenas la resultoi del Turego. Kai nun, chi li pensas, chi oni vidis denia, ah, oh, diable, li devas desegni un pli bonan. Kai fa faras kulturą la giusta tago mi anche o havas ci più tago la trideca di giugno 1945 John Paul Norman scriva il rapporto tecnica in articolo per la buona designato del computer che tio non è stata sconata che architettura Norman filoi ec de vac gis nun crom quelcae experimenta in computiloi sed ciri concrete computiloi che ni usas ciri tage esas faritai base dell'architettura formale ene do la harvaro ca il limbo estas ciri farita. ni pos dividi la um, mm, arhitekturon, la maŝino en kvar partoj. Ĉef memoro, kiu estas la angla akronimo. amo enigiro kai comprenebbe enigiro exemple enigiro pos esti truinita papero au clavado el hilo estas uh, en la por multa yare estas ecrano vi vidas la resulto kiu la la la punto jes estas ankaŭ kvina efektive kiu nomiĝas buso bedaŭrinde same kiel la veturilo se tio ne estas la veturilo buso estas maniero por konekti la tuto simple se tio ne ne, ne tro gravas la grava afero citire estas la diferenco inter ĉef procesoro kaj ĉef memoro la c'è il processoro um, mm, computa se por devas por obteni la uh, dum computa il risultato in bisogna c'è il memoro che c'è il memoro funziona funzia Tio significa che chi ambie et chartas via computilor quaeque in informe foricas forma unicas pro tio pro tio motivo hm kai et iu ci apero ni ne nur prescribas tio baza na eh, strutturo se ancau Uh, eh, yes, ancao estas iom substrukturo de la cel procesor con a parte mi Nicolas Memori di Vition o Clarivi la aritmetica logica unuaggio che è stato sparto della CEF Memoria, CEF Processor mi dia spago anche chi al estas grava c'è regato la nomo aritmetica logica un por presca o dettaggio di parole pri la logici di aritmetico e matematico do ti verso la risulto la concreta risulto ci tie vi havas la bulea logico concrete post la risulto de relazione chi en machinitis la boolean logico. Che to vi ha ostio risulto un cia è la computilo. Che ti anche questa spravigo por la teoria parto della nuova della della corso. Cioè che poi vine se mi tala studenti che mandi sa mi. Chi ha lì parola spri computilo che di parola spri astratta astratta e affero che non. Cioè vi ha sto dico bene la computilo. Concrete. Sed, tio esas la harvala parto, no, la se li prescribas anca o la relato inter um, maniera oni povas enigi in forma. Do, li havis exacte la saman ideon de Horan Suse. Manieron por mm, construi linguaggio in sur la uh, um, predicata logico de Frege. Do, mi povas construi propran ideografion, mi povas dire, por emeti eh, dateno in bella computio. Caetio nomigias, ultime, un po' distingo inter hardware e software-o. Oni bovas, anco ce pe diras, aparataro che programaro, mine c'e la sopio, cia, launi, Parlaro ne estas aroda aro da eh, apparatoi, estas lere precisa concepto, che i tiu citi concepto e venas del von Neumann, che li metas une. Li diras, computilo e havas duobra natura. Io estas la grava punto. Mi havas fisican afero, se mi povas simboligi on mi povas calcoli per abstracta Turing-Maschino e la computilo. Tio simbolicato questa osvaro, questa osvaro ni havas sen tanto que forma liga sin por comprendir y al, al computino. Entonces, ¿qué significa el programa de software? No, es de nun. Anta o ene, si no estás de, de clarezo, ¿qué es lo que se Es que hay a al tiu ci articolo cia li ne mencias recte la resulto in de Turing, et exemple, cae ancao eh, laula ehm, matematica di punto estas iom ne clara, tio estes cae criticoi, sed mi respondas alla criticoi. Ciu estas la cel gruppo de la um, de la articolo. Che fatta è sis un rapporto, tecnica rapporto, né fatta articolo che fa giornale, che fa No, se sei gruppo è stesso che deve sconstruire la macchina. No, chi ha il geni per bibliografia? <laughs> Li devi attingere la sei gruppo, che uh, comprendi a dire che tio è la giusta voglia per costruire la macchina, che tio è stesso fica, cioè ciu sei qui la voglia. Ciu poste. Ciu es es platio? Ciu es es grava putto? Ciar de tiam, es granda sancio. De nun, mi ciem parlos di parvaro cae sot varo. Antaue ne, mi neniam, presco neniam usis la vortem, fictive, se mi bone estis atenta. Si parlos pri apartaro o programmaro, bone, tio es es genera perot, genera la perot. Sed nun, di havas prezise la duovra natura. Es es concepto, es es aparta concepto, protio ni tevas usi tiam vortem. Hm? Bone. Uh, yes, post io posso la construire ed va. Uh, ne, ancora ne. Uh, mi devo attenere all'Iana Feron, anche web. Do, eh, COC, estas escepto. Cale escepto non mi già turing le nove. kiu oni povas vidi la novigoj de informadiko estas Usono kaj Britujo. Do, eh, post la fino de la, de la milito, Alan Turing eniras ion novan um, institucion, kiu nomiĝas Nacia Laboratorio, non lo può e non dono kai li volas construi la unuan computilon por uh, eh, scienzai um, ehm, zero le milita e zero kai li nomas gin ace a so e kai tio signifas automata computa motor Kion memorigas al vi tiu ĉi nomo? Automata computa motor. Turing motor. Kio? Turing motor. Yes. Sed li parolis, parolis per Turing motor. Li parolis per ehm, eh, mieć po prostu i maszyną, nie motor. To tio, uno šlo si borto sa s motorom. Kiam ni vidis la vorton motoro por priskribi komput maŝino? Estis en la pasinteco de Britujo. Estas alia difiniga metaforo, motoro, ne maŝino. Estis Charles Babbage, la analiza motoro kaj la diferenciala motoro. uzis la vorto engine, motoro, ne maschino, ok, e rimarco, li usas di nuovo vorto motoro. Tio ne estas fasato. La lia ferro estas automata, giuste, cioè li ne diras com, nur computa. Automatiki kai computi, tio estas la du flanco e corri. Computa estas la mm, concreta afero. Kio concreta fara? Con kio concrete faras la computino? Computas. Bone. Sed, kia gi faras tion por kiu celo ĝenerala aŭtomatigi komputadon ĉar ni, ni ne volas enuigi nin per komputado do vi rimarkas tuj vi referencas al la homo kiel Leibniz kiel Bull kiel Babbage do estas tute alia pensmaniero unua due li uh, verkis do, eh, documentum in en kiu li disig la circuitoj detale tio est la unua desegno de circuitoj aferoj kiel tiuj kaj ĉi tie priskribo de la signifo Olha inventas metodon por prescribi circuito in effettive, cioè nel mio uso sì, in più maniera. Kai ancao li eh, donas exemplero in de machine codo, do kia maniera concrete computas en la chef memoro, kai en la chef processoro, kai tio signifas eh, kio estas la machine codo de la de la de la machino. Do, ni devas nun introdukti tion vorton, machine codo, tio estas parkera prescribo linio post linio de la sequenzo e e kiu de la sequo e e kiu ehm, speciala aparta computilo computas se vi volas vi volas vi povas recte programmi computilo tie, se tio es ingeteta, kai pesa char vi devas vere pensi kiel la la computo kai computo la specifa computino uno è la la problema è che tipo e poco estis che chi am vi scrivas program eh, testo e program linguaggio per uno specifica macchina viene powers transdoni ti un analia macchina vi devo essere verti tutto cioè questa stege specifica è salita alla hardware no io è salita alla hardware o sta vidos che la voio estas al program linguaggio e cmpi abstracta di nove è che li povas scrivi la program linguaggio e uno macchino che li povas sconsigli tu i al alla di macchino se testa su voi mi ancora ne applica stio e ci ti riago deve sta te Sai, questo è giuste è speso uno, ottimo sed ancora tio ne, ne estas. Tamen lia uh, machine code estas ege eleganta. Do, uh, tio estas ancao interesse. Se vi um, bole desegnas, planas la arbaro, vi havas eleganta machine code. Kai fatte vi havas no eleganta machine code, kai li prescrivis en documento kai uh, tio es la unua prescribo de machine code en la mondo la tria eh, punto estas la costo. Si calculis la costo, de 1.200 pundoin. Nenion. 1.926. Rimarco, la lia in estis proximume tiui ciferoi de oble. Li iam successes imagi iom pli malgranda, pli rapida, char estis bone farita la baron cae anche un pli costa. Sed cio casas? Ni scias che um, eh, mm, Turing ne estas a parte uh, eh, so, sociema, homema, homo. Cae giuste tiu um, eis estis es prescao preter attentivo da ne nio rimakis gi so chiu se la bonde fun noima cha fun noima na hai esi gran habis granda personenza sam ki er hibet e li bena ste tiu scolo no grava sa anche habis discipolo in la la scolo por cui di la la ideoi. Turing turin es ne po aspensitio Li esta solulo li labora sole li havas grava in problema in por relativo con ali homo do ehm ec anca est iom stranga mm, sub sub di povas diri fakte li uh, eh, prescrivi la desegno in poste tutte por la sesta però non c'era nessun spru interesse e di sto buone inizia skill buone costrui eh, computilo in punto fino mi occupi giusto di aria però do la ace è costruita de Max Newman se vi memoras es uno el profesoro de Turing kai Newman Newman um, estris grupo dum la dum milito che do uh, Turing eh, volonte anche ob inglese in inestia spone uh, eh, donis ta de il proiecto in che ili tion ace Kai tio esse estas uno el la man ehm computilo e costruiti per a parte tecnologio che un presto ne io usis che es acustica tecnologio. alla hardware che viene sostituita per acustica e computilo. Kai esta sarà marco de io che usi tiu base e tiu computilo sonis la computado, ludis la computado. Cia vi audas la computado in tie sono, per la undoi, tie. No, esis grandiosa, e Sed eh, restas un unicaggio, effettive. Esis ne nia sei poco, tio. Cia tamen interes. desio un clip per il termo vargo siankonantaj per la radia sento. En la epoko de Guglielmo Marconi, itala fizikisto, mm, Edison, Thomas Edison, usona, entreprenisto, kaj ĉi tiu stranga geniulo Nikola Tesla. eble vi iam konas. Ĉu vi iam sciis tiun nomon? Nikola Tesla. Yes. Yes. Kiedy da, tej pomoi kiu kontribuisi eh, la fermu albo. Uh, ma oni habis la ideo por uzi anka por uh, televido i kro, exemple. Estus... Kio? Yes, Yes, Mi jam diris ke eh, termovalvo estas la bazo de la nuova generazio de computiloi. Havis che cae mal se compare con relaive anche o che cae avantagioi. Mm. Però la homo che substituis substitui su nuove eh, termovalvoi a relaioi, e flowers. Thomas Flowers Anglo Eci ti povas diri plus anno, cioè li estes, li estes ege fieri, per tio. Li estes ingegnero, c'è un dono a posto ufficeio. Cai, ehm, 1934, li havas la ideon um, and make internal valvoing nella uh, eh, telefonaj skatoloj. Denove estis tiu granda problemo por enŝalti kaj enŝalti la ŝanĝi la agordon de la de la kablo eh, por telefoni kaj denove virinoj faris tiun laboron ĉefe. Cioè. Kaj penduloj. Kio? Penduloj. Oste. Oste brindulo e lavori. Yes, giuste, giuste, giuste, dankon, giuste, tutte bravas. Kai uh, eh, li um, volis per eh, cum havis budgeton por fare tio, li dis do mi volas usi duono de mia parte de <laughs> bone, bone. <clears throat> Do, mi diris, Flower savis tiun ideon por la telefona e scatoloi, uh, eh, sed li mm, havis nur parta tempa e eh, eblezzo in fare tion, cia li esis dungito della posta ufficello, sed li diris, do, bone, vi poas fare tion por un momento, sed necessis quindi auri por havi la mura risultoi, sed rigaudo da iaro do posto officeio la la la chefo della posto posto officeio un tag che si contattita del soldato che do flowers e l'armeon, recte cioè di mi bisogna svi che giusto protio la a comput machine e la go mon minito e come per termo wild che era live che io un post io ogni pli usi termo wild a sitavo live do eh, mi eh, mi uh, eh, iam la mala vantagioi, sed cio esas la vantagioi de tio? Do, esas ege, ege, ege singula la vantagio. Ma grandi I vidos poste ehm, en la libro figuro dec.qual esas par eh, charmai virinoi. Ciu virino estas eh, assistanto de eh, la cef eh, construinto de computilo, cae vidas la virino ciu havas la cef memoro de enia havas tiun tie, granda, tiun larga. Poste estas la virino con la memoro de Edvard, estas tie granda. Poste alia, cio nomizas Orba, havas nur unu mano, che la tria tenas tu por tu finro che i vidi astie de de relaio e mal termo valvoi mi trovi citi una fotaggio che il por mia se è chiara vidas la vidi sta generazione della della una el magna di tio mi mi vola su strecchi char eh, ogni mm, ofte pensas che tio emo al mal grandighe al mal grandigo della parvaro estas io che ho caso se no ho deca in audeca io tutte ne Ja na rapinde kai oni hapsti osinte she lived in the town of Gao and man grand and no yes yes you step thank you you is on us now yes i can only get yes thank you yes che poi occorre sto bene in merita pausa non kai poste ni vidos posta pauzon tia maniera e con butilo sul mercatichas Paulo? Kai anche ogni vidis che tipo mo havis bona in rilato in lungo due mondilito con usona armeo parte i parte finanzis parvarda mark 1 de Aiken Kai H von Neumann lernis usi ibo mo maschinetto in lungo che mi esse sempre buio. Do, eh, eh, eh en io senso mi può dire che tipo mo jam havis uh, eh, avantaggian posizion, quanca na mercato ancora non existas, se ci jam havis. Uh, eh, ni restis in la jaro 1900 Gute iam, ni memoras exacte, pri tiu modo mi devas iom resumi la eh, historio de Imanol Poste kaj ĉefe 1904 estas turno punto en la entrepreno ĉar uh, la ĉefa managisto de la kompanio eh, Thomas J. Watson Senior kai mi dira senior cioè essa junior poste che essa same managisto la filo ha ci tiu homo ehm eh, eh enigis tipo eh, mo in la mercato de orologio chia char estis granda demando en la mercato pri orologio i por controlli la lavoristo in la fabbrico no orologio in cui deve essere metti via fatture di papero ca vi sia chi an vi eniras kai vi chi vi eniras e la fabbrico do li prodotti smute de tio e muta i orologio i kai efica e ca doli la vestione la maniera un po' crescigi la uh, compagnia Poste li anca uh, en medicina en uh, calcul machinoi. mercato calcul machinoi, qui è la uh, concurrento de comptometeroi, ciò vi memoras la comptometer machinoi, qui uh, e in qui oni povas uh, controlli la, la contoi, la finanzadoi, por helpi la virino de nove per cui la fidanzato kai ec post ancora di uh, eh, comenza sprodotti talco maschino Oh, no, Ricardo, por logioi, calcul maschinoi, cae maschinoi. Do, no, ne estas, estas suffice natura voluo producti computinoi cia mi havas un spezzo da orologio e mi calculas ca mi havas che viviam la idea tecnologio, che esos la clavaro. Mi havas che cio preta effettive por tion fari. Se ne estis li, la homo ciu comensis uh, tion, no, uh, anta yes, pardon, mi volas dire a lia, però, uh, mi emetis foton de li en lia Eh, studio, venia chambro, lavora chambro, c'è la scrivo tablo, è serioso mieno, cai supre, e tu scri scrivite, grandi tere, ci ti vuoto. Think. Penso. Penso. Yes, penso. um, reclamo de posta computa compañía. Yes, qui es la reclamo? Think different. Penso al maniera. Que mm. tio estis la attacco al Ibomo. Apple atacis, atacos poste Ibomo, dirante, ni ni pensas manca, sed in diversa maniera al Ibomo. Cioè, Ibomo igios por iardecoi uh, la mercato de informativo. Esis ec momento en quio esis concurre concurrenzo inter la departamento de Ipomo, cioè ne esis de nio alia entrepreno en la tuta mondo. Do, la nuova concurrenza è inter la, inter, inter la departamento de Ipomo, imago. Tre parto della Homo e in Sermo uh, uh conertigas from Evo Mo for la electrotype machino. Aha. This is in Prescau, Chiwi, of its AI. Aha. Interesse. Interesse. So, dum calca iaroi, oni pensis nur pri la Evo Mo electrotype machino. Type machino. No, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, kai um Quanca tio, la unuei homoi qui uh, eh, propodis construi mm, comparion por uh, surmercatini computiro in essi giuste Eckert uh, eh, kai Moschini de nove diris, do bone ni construis linea, cial ne construi pli bonigita por mercato? Cae ni faris tion? Cae fondis companion, nomata eh, Electronica Control Companion, havas la problemon de eh, calculi, controlli la finanzadon, ciù la assecurito pagas, a ne pagas, ciù ne devas pagi lì, in cotopo. Cai, tio, avis unue bonan, uh, bonan successon, dis 1992, tio esis la glora pinto, la glora iaro de Eh, Ecker, kai Mosli char eh, ili prognosis correcte la resulta in la voce donato por la nova usona presidente che è Eisenhower do i usis univac kai diris lao la computilo <clears throat> kiu gaino sta paroto in estos Eisenhower kai la computilo pravis kai tio esis grandiosa e ehm, fico por la reclamo. Ciar multai giornali parolis per tio. Imagu, tio estas politica afero. Do, la nova definiga, la, definiga metaforo estas computilo serve al politico. La idea è che oni possono la nazien politikon usante kiel testo, kiel modeligo computino. Ciu mi devas electi eh, agricolturan au armila ekonomion, mi povas fare prognosum per computino. Tio es la idea. Cio incapigas unua foie en opusona publico e 1109 ja estis granda, granda afero. Ec la usona televido, tut usona televido parolis per tio. Sed qui ocasis? Qui ocasis? Tia. Do, uh, tio estis io malfelice periodo, la de usono, per eh, oni havis John McCarthy, poi ancora più periodo per la volta macartismo e più periodo eh, uh, essi persecutita i, uh, la membro della comunista partio esempio kai uh, malferice por ecker e mosli che che homo i accusi spri con uh, comunismo e simpatia in che che ingegnere della compagnia che tio estis es ister tremo la compagnia che era con la mia tutte collapsi sportiva vedo un indio por ieri che è accetita accettita Remington, Remington Road alia compagnia che produtta uh, tra i macchino e che alia ferro e che do tio è la fine del mondo effettive uh, la lasta bato ad univac donis giuste di pomo e quindi vi Yes. Oh, pardon. Mi, mi non lo volevo rispondenti. Yes. Dom Cittio Periodo, alia grava factoro estis la giganta prospero in un sono. Do la compagnia ai habis monon por el spesi por novain technicajoin. Uh -huh. Do, eh, mi opinias que tio estes grava factoro in Balmont multi <laughs> prospects <laughs> yes. e gagnis tutta da mona cioè in i povis vendi uh -huh. uh, al eh, ia compagnia e li havas mona yes yes mi ne sia più di calore mi ho per tio uh, eh, effetto per il macartismo yes. alla alla alla la compagnia dei Eker che Moschli che la mia grava appunto che ho rilatas di nuovo al mio curso effettivo è stato l'amidito contro Coreio char esis alia milito quo uh, helpis ibum char de nove armio besonis un putido e por la mejor aquí el eh uh, kai pro dio ibum construas novan serion, nomata set set set nul nul kai poste estos set nul uno set nul du molto po, la diversa modello è avanza la sta cifero crescanta, però la nuova la prototipo è se step 00 o se step 01 molto po. Kai tio eh, eh, serio per prescrivi tio serio. Oni eh, usas usa snova un vorto in angla mainframe. Kio in esperanto oni computime traducas per computilego, chat effective estas grande grande comput machine oli. Do tio estas la uh, de nova momento dell'epoca la epoko. Kai char maniere oni prescribas il computilego? electronic data processing machine, electronica datena managia machine. Por managi dateno. Kio es la nova la nova definita metaforo da det managiato. Managi significa conservi, securcopili, modifi traserci da te noi cio same do ciu vidas ci tie in estas la vorto con computer con putilo to tio es la granda movo de tipo mo ne vendi computiloi, putilo e sed e se vendi computiloi putilo e chi sen cevala e calescio di parole la sen cevala calescia legio tio signifas mi en memoras al dicha pasis iom da tempo me cluana prescribis tion, kiam alvenas nova tecnologio por esti acceptata de la socio la nova tecnologio devas vas maschi sin de manova to oh, mia ultima exemplo che ucio i reconas esta iphone to oh, tio signifas en la angla mi telefonas Sed mi faras multe en afero en pretivo touch telefono, ciu ne estas telefoni. Se oni vendas cil telefono, sed estas computiru, efective. Sed oni ne vendas cil, cil computiru. Cae la, alverde, ciu nomo, Sencevala Kalesho, esis pro la fatto che McLuhan, pere de la uh, finanzado de Ford Foundation, fondaggio Ford, automobila fabrico, pristudis da impacto de automobiloi uh, alla America Socio, kai kananda kai usona kai juste li di riskela un nuovo e computer uh, pardon un nuovo automobile chinis sensevale calesho do vi havas foto in del ma nova e automobile che se di io mi magas compara scalesho kai ma nova automobile che se spreca sam aspetta do tio esas la sla fero or convinto homo e do Tio signifas tio machino estas sam kie la machino kiu vi uzas <clears throat> pardon ordinare en oficejo tio estas la punto estas serioza e afero profesia e afero utila utila e afero commerza commercia e afero cioè vi usa da oficejo por vi por simplici via lavoro por gagni più da mono por via compagnia Chi esis la grande fico che in avistio control compagnia por controlli controllo chi esis controllo do eble por, por, la politico ili direttis al granda e pubblica e clientoi armeo politico <coughs> i bo modi ne ni vola sveni alla privata entrepreno e tio è la grande changio e giusto por tio computilo e ha e cava sti un sinteno de profesiezzo laborilo tio è sa grande grande grande tre utila por gani Yes, <laughs> exacte. exacte. Tio estas nova metaforo. Uh, kai por uh, desegni la serio, la prototipo, tipo mo dungis von Neumann de novene, e si sbona nuovo, c'è citivo computilo e hardware e si stinghi char von Neumann es la play lerta usonano qui povis quarition vivanta effettive eh, da donis da non mono al dio kai anche eh, ehm, memorigante la successo eh, la eh, malot prognoso por Eisenhower de la concurrentoi, ili anche pubblica publican ehm, ne montro della nuova computilo, en 1922, un moment, en cui esis invitita i multa homoi, inter eh, la eh, la fisichisto Oppenheimer, che ho cun costruis la bombo, e anche io William Shockley, tio ni farò sì un poste. Kai tio estis la eh, unua unua publica momento en kiu um, ehm, Ivo Mo uh, en la generala publico tiu nova definiga metaforo, mi uh, enmetis en la libro reclamo de tiu ciliaroi, in cui vi povas vidi virinoi, ci laboras ben bone vestitai, laboras in officeio una computilo. Kai do la la la la chefo de officeio di Rabone, tio sa buona fero, clara fero. Mi sia chi al mi deva sacedi tio. nun mi parolo spri uh, ehm, ne attendita risulto del tio politico. Ciao Eh, tiu atako al alla la konkuranto eh, havi sekvan attacon en mino sent vide kvar char ehm watson volis pruvi alla generale generala che computilo e esta svere e stare mirindai che do gis chiam livello oni povas utiligi ili? Tio es la demando. Kai do li uh, starigis uh, ehm, un laboron kun Georgetown University, universitato de Georgetown, por fare gravan experimento. stessa Prozent Gewinn weg. sufficie ehm, clare, esempio, la mi dono sal mi dono sal di esempio la russa che alla che chi ogni po' si rimarchi del tio no compare con il sistema di Trojanski è stis infano sistema so, Trojanski ha visto uh, eh, da vortoi generale sistema per tradurre al quar quin lingua tiu sistemo estis tajlorita ĝuste por tiu lingvo E vi ne povas inversi la sagon vi ne raitas fari tion vi ne raitas fari tion sed estis ne hazarda la, la, de la lingvoj ĉar ni estas ankoraŭ ĝus post la epoko de la dua mondmilito kaj la unua epoko de la posta milito kaj do hmm, tio povas esti utili traduki de la rusa la angla automate ĉu ne Mi devas memori tion ankaŭ. Kaj okay quancam la sistema eses iun infanezza, compare con mia pioniro e cioni vivis, gi havis necredebla impacton sulla generale publico. Mi legas quelcai, quelcai titoloi della, della giornale che vi um, ehm, priparoli stion, intra lì New York Times, uno è la, ebbe la lei grava tal giornalo del sono, do estis de bilingual machine, la dulingua machino, robot brain translate Russian into King's English, robota cerbo traducas la russan en la regian anglan, imagu, e pre eh, metaforo robota cerbo ni parolos poste, eh, estas eh, influo de Isaac of citie, sed mi devos paroli tio ania in ania momento. Kai, eh, Juste protio um, mm, eh, la armeo interesiĝis le nove mi do bone ni po, povas esti utila al ni al nia spionad sistemo havi tradut sistemo automata eh, de la rusa alla angla kaj do eh, estas nova en alveno de granda budgeto al Ligomo sed mi parolis al vi pri mia debita rezulto ni alveno al tio Ora bene anch'io. Nicolas, yes, Nicolas ancora tempo. Quindi la parola idiomete secreta un progetto ancora di una tua mondelito eh, né della mar armeo se della abbia proyecto este punto machino con acá y el whirlwind y no va a la original y tier che le puedas google y link que trobe en forma a mi casa le trobo en el ion que uh, tío puedo turno vento audio similar que uh, Tio esti spreta, esto spreta nur en 1950 ok, mancan ok jaroi de construado, ci tiu computilo estas la unua real tempa computilo. Tio estas grava progresso. Nun ni estas al putimiginta, tio. Vi taipas, kai vi mi programmas kai vi atendas kai kai secundo kai vi havas rezulto. vi vidas tu la rezulto. tiu ne estis tie en tiu e poco ordinare vi devas emetti via in papero atendi tu se mai poste havi la resulto tu se mai noi se tiu experimento la aviadila uh, armeo uh, volis char ili volis treni pilotoi do por simuli la um, ehm, controllo de aviadiloi. Pro tio est simulato, effettive, Eh, grandan efficon char eh, iu homo qui uh, eh, cum laboris esas as forrester qui es ancora vivanta matematicisto li poste eh, igios professoro cel muito cai inventas effettive facon pri la controllo de dinamica e sistema e do sistema in cui bisogna rapida risulto che adattito alla situazione generale che non è sistemico e la fanno dei sistemi chi è il sistema in funzione Kai, postio io, Forrester, es un invito por nuevo proietto que no sage o sage uh, semi automatic ground environment duona automata sur terra medio kio ho assistito progetto tio progetto es el por segundo pi en tude tri locoi tra tu sono la place secreta i datenoi de la armeo kia cha se albenas atom bombo per misilo en iu loco vi havas el curco pio en alia loco de usono ca kio kio un postulas tio postulas computiloi kio organizas la afero ili habis du computiloi, in for tio ca tiu computiloi e devis contacti uno la ca tiu esas la tecestigio della reto ancora aumenta reto la nuova reto 1906 ecco il tiro di tiro ok i manco chi o compagnia fare tion no con futiro tipo mo e si smedi o lia ti o lia ro no vi ne può sapere e ne ti ok parto George Town experimento e tiu homo, mo nomi just John Bacchus, ili estas estis eble iam ancora vivas mi es mine memoras eble yes eble ne do fekve mi ne memoras tam do John Bacchus eh, kiu uh, eh, pristudis la problemon en computigi la natura e linguae do la russa anche l'angla portivo esperimento avis do uh, eh, speciale maniron al programmato de software char li poi sky la natura lingua e la la homa lingua e la program linguaggio ambo ambo flanche kai li rimarkis en un nuovo momento in sage al moiaro che la play parte della tempo la programisto e passi por forigi la zimo la abstracta in zimo in dola raro nella la programma cioè estis ne niu regulo por programmi io ciu programmas la propria sinteno tutte hazard effettive estis ne niu controllo che vi parlo con forester che io dirò ni besona sistema sistema solvo io un chi denis mia denis estas la la nepo de forester li havas tiun pes manero. Ni bezonas stabilan sistemon, do por ili tion, efektive, kaj ili kunlaboris por trovi stabilan sistemon por programi komputilon. Kaj ĝuste por tio naskiĝas la unua grava programlingvaĵon, kiu nomiĝas Fortran. for estas por formulo tran estas por traduco charli vacus qui el matematicisto resonis qui el matematicisto tio signifas che i eh, preferis la liron de lambda calculo de funzi programmato programma in che funzio e matematica e do io diverse de ali ai come kai di un maniero por estis uh, ege successa por 1900 di de nao 1900 di de nao kai di luos program linguaggio poste ni vidis antaue che ni havas vojon por abstractigi la program linguaggio e de machine code al io un pli uh, homa pli eh, proxima al nia pens maniero ne alla alla maniera in cui funziona concreta la machine ti ho detto un po' passo forte se di nuovo c'ha vi for fare ti mi definis normal an formon matematica normal an col programma linguaggio che ho ancora usato nuovo homo fo, Bacchus naurus form. Bacchus nau formo. Tio estas tio, tio estas eh, maniero por prescribi la sintaxo de di linguaggio en eh, machine eh, en Turing equivalenta maniero. Tio signifas che vi se vi successas prescrivi la tiu regulo la sintaxo de via programma linguaggio vi estas certa che via programma di invasio estas Turing potenza che tu esis la teoria flanco se giuste è con teoria flanco oni havas mesurilon por construi nova programma di invasio kai tiu ye ye yes estis uh, eh, turno punto en la en la historio ciu tiu esas suffice clara Ciao e man multe da da iaro e occasi smulta e afero e interrilata in un una via e come di su parolis eh che io si tutte ne attendita risulto c'era oni ne es irine es irine es lungito por io oni di risalido trovo un nuovo programma in bajo c'ha che insista sul programma in bajo oni ecne sia sta idea e si lungito por via fe do la pat sistema kai la mm, real tempezzo che è la du grande innovaggio se ne attendite al venis nova programma di baggio che influos molte pli la historia ciò al contesti pli fula ne poste poste yes. poste yes algo le disposte fortan yes giuste algo just poste en la sestica yes yes kai ankao kobol do es fortan alcohol kobol yes la voyo al abstractes respective fortan es la humor Do, mi volas uh, iom diri, mi havas ancora qualche minuto, pri uh, la uh, definita metaforo de Ibo Mo. Do, Ibo Mo starigis una metaforo che computilo e questa seriosa e papero e corra officeio. Se mi vidis, hiero mi, se mi bone memoras, tiu uh, asserto de Stibitz, chiu diris, ni multe amusigis en la quarteca e construi fisiche la machinoi, cae poste esis in uo sero. No, la demanda es, ciù programmisto povas amusigi en la quindecai? Cio esas la demanda. Cae, effective, <coughs> esis ege teda antau organ, o in affino della quindecai, esis ege teda programmi, softwaro en tiu poi Homo ne amuzigis efektive pro tio, ĉar estas multe da uh, estas teknika afero kaj ankaŭ ne considerata intellecta eh, intellecta uh, eh, valida. vi volas nur diri al vi iom prezoj. Do, se vi volas plu ibomo sep nur unu en la fidecai, mi pagas cium nato in por la cino, cae trecent quindec dolaro in por la programisto. Do, la hardware valoras multe pior, sotvaro tio estas grava punto en tio epoko poste ni vidos ke la afero tute turniĝas al la inverso la iĝos pli grava ekonomie ola la arbaro sed en tio epoko ni devas memori tion kiam ĉar ni povas starigi kvar diversaj strategioj por havi softvaron perché ecco, dovesse segnarla basta rimarco hardware signifas che vi accetas la hardware kai chi è cliente vi devas mem verki la software oni ne vendas al vi software vi vendas nur la hardware che è la c'è fa maniero en tiu jaro tutta la hardware es la una agi sed vi iam construis quecan softwaroi por consigli puliti la memoron, au fari simpla in contoin, cae vi donatas ilin cune cuna hardwaro. Vi ne reclamas ilin, sed vi eh, emetas exemple en la libro. Vi eh, listigas la codon, vi devas nur copii la codon, che io esas la tua strategia dei comuni post quelque iaro en la quindeca e mili donazi sofvaron cune cuna harvaro. Vi accetas la harvaro per oni ha dona, dona donazas al vida sofvaro. Sì, iaroi en la en lasta iaroi della la quindeca i oni comencis copii software cha oni devas adapti la maschino i kai oni devas almeno ha video in por por sia maniera oni devas scrivi la la la comando la instru instruoi en la en la se tio esis tutte legia Cioè, nel mio la, pro la, problema de, uh, de uh, copyright, o oni ecce ne zias ciù tio estas valoras paroli pri copyrighto au pri patento nel software, Mi parolos per tio. Cioè, oni ne zias, cio estas software? Cio estas sam kiel verco, do vi devas avi copyrighto, au sam kiel invento, do vi devas avi, in tiu caso vi devas avi patento. Oni ne zias legge, estis legge tuo, cioè ne lius zias cia maniera tratti tiuna, Eh, Holman kreitaĵo. Do, ĝuste oni komencis kopii softvaron, ĉar softvaro cioè, valoris malmulte, valoris multe la hardvaro, ankaŭ la prezo, la grandezza. Kvare, la kvara, tu estas ĝenerala rimarko por la historio de softvaro, bonvolu rimandi tion, estas la tutkapta softvaro. tio esas la quara strategio, tio signifas che vi vendas la sorbaron por io speciala celo, cae estas via sorgo e metti gin e la harbaron. Ne gravas la harbaron, gravas la sorbaron. Por tio li devas attendi du, uh, eh, du de chiave, o tri de chiave, eble. Cia tio estis la grande movo de Microsoft. Microsoft inventis tio. Se, por tio li devas attendi la, ok, dei caio. Do, nun, ena, mi degai, ni esas ci tie, poste, ena, se stegai, mi malpi, mi esas ci tie, ena, se degai, mi esas ci tie, cer oni comenzos paroli pli piratoi, homo e chio copias contra o la solvaron, che ni parolos per tio, Ai, fin eh, fine, una notte per Microsoft Windows 10. Do, ti ho anche ho visto io adesso qua presumere. Mm? Hm? Io anche da un mio scrivo. Cioè, non mi starichi la due flancoi della natura del computer ed anche all'architettura con Neumann, al varo che so varo, che la gravezza della due flancoi changigias tra la tempo, tra la storia. Do, bone, dankon por via atento kaj ĝis morgaŭ.